Армырдақта ағайын ел басылымы егеменнің YouTube арнасындағы журналистік шолудың тағы бір санын бастамақпыз және мен сіздермен бірге ажар қызы. 31 мамыр саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні абақтыда айдан күннен жаңылдым сарғайдым ғой сар даламды сағындым иә бұл өлең жолдары мағжан ақынның қуғынға шырап тас еденді абақтыда халық жау атанып шана азапталған сәттердің бейнесі ал дәл осындай хәл кешкен қаншама боздақтар ел есінде тарих төрінде күн сайын қадірі артып бағасы биіктеп жатыр кеше мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев 1932 жылдардағы ашаршылық құрбандарына арналған тағзым монументіне гүл шоғын қою рәсіміне қатысты президент ескерткішке гүл шоғын қойып саяси қуғын сүргін және ашаршылық кезінде құрбан болғандардың рухына тағзым етті осы іс шараға дәубет жылдары сардап шеккен отандастарымыздың жақындары мен туыстары қатысқан еді саяси жүйені реформалау ісі жалғасады иә осы тақырыпта парламент сенатының төрағасы мәулен әшімбаев түркістан облысында жергілікті тұрғындармен кездесті кездесу барысында конституциялық реформаның мәні мен маңызы кеңінен сөз болды толығырақ түркістан облысындағы меншікті тілшіміз ғалым елшібайдың мақаласынан оқи аласыздар бала біздің болашақ иә бір көргенде қарапайым ғана тіркес болса да бұл сөз біздің өміріміздегі ең басты жауапкершілікті арқалап тұр бүгін бірінші маусым балаларды қорғау күні халықаралық балаларды қорғау күні ерекше қуаныш пен мейірімге толы шуақты мейрам баланың күлкісі мен бақытынан асқан артық ештеңе жоқ екенін осы мерекеде бәріміз айқын сезінеміз өскелең ұрпақтың жан жақты дамуына қолайлы жағдай жасау мемлекетіміздің басты міндетінің бірі біз заманауи мектептер мен жайлы балабақшалар салып инновациялық орталықтар оқушылар сарайларын және спорт кешендерін ашып жатырмыз үйірмелер мен секцияларда ұйымдастырылған балалар жылы аясында көптеген жаңа жоба қолға алынды әрбір баланың талабын ұштап дарынын ашуды көздейтін түрлі іс шара жүзеге асырылды мемлекет жылдан жылға бұл бағыттағы жұмысты күшейте түседі өйткені жас ұрпақтың мықты азамат болып өсуі еліміздің тұрақты дамуына және баянды болашағына жол ашады жас қазақстандықтардың және барша жұртты осы жарқын мерекемен құттықтаймын сіздерге зор денсаулық бақ береке тілеймін деп өзінің балаларға құттықтау хатын жолдады мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев басқасы басқа тас домалайды деп таудан ағаш басып қалар деп баудан емес жан баласына жазығы жоқ өзімен өзі жатқан қарапайым қара судан да қауіптенеміз оған да негіз бар себебі қазақстанда бірінші маусымнан бастап суға шомылу кезеңі басталады бұл ретте төтенше жағдайлар министрлігінің жұмысы қызып жауапкершілігі артатыны анық аталған ведомство орталық мемлекеттік органдармен және әкімдіктермен бірлесіп айдындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін кешенді алдын алу жұмыстарын ұйымдастыруды бастап кетті бұл тек бір мәселенің төңірегіндегі сөз мұнан өзге дәл балалар мен жасөспірімдерге қатысты түрлі қауіптің алдын алу мәселесі жөнінде жан жақты жазған тілшіміз рауан қабидолданың материалын оқуға болады Бүгінде бала десе бірнеше проблеманың басы бірден қылтияр анық. Бірден көз алдымызға қу соңында жүрген атана, күнзақ, атанасын көрмейтін өзімен өзі өсіп жатқан бала келеді. Жұрттың бәрі бірде емес десек бұл көрініс бүгінде таразының басым жағы болып тұр. Шындығы сол, қаланың баласы ойнаудан қалып барады дәл осы тақырыптағы мақаланы әріптесіміз қымбат тоқтамұраттан оқи аласыздар соңғы жылдары баласының дертіне халықтан қаржылай көмек сұрайтын ата аналар қоғамдық қорлар көбейді бауыр еті баласының өмірі үшін күрескен ата ана амалы қалмаған соң алақан жаятыны түсінікті демек медицина дамығанымен аурулар асқына түскен Деректерге көз салсақ, облыста қан қысымы жоғары 95 бала бар. 362 бала семіздікке шалдыққан дейді Шығыс Қазақстан облысындағы меншікті тілшіміз Мерей Қайнарұлы кеше ғана мерей қайнарұлы шығыс қазақстан облысындағы бас педиатр гүл мен әңгімесін жариялаған еді оқып ой түйіңіз ұлт боламын десең бесігіңді түзе бұл сөз біздің дәл бүгінгі тұрмысымыз бен танымымызға ауадай қажет екенін сіз бен біз жақсы біліп отырмыз олай болса болашағымыз өнегелі ұрпақпен өрнектеле бергей бүгінге осы келесі шолуда жүздескенше аман болайық